За. За ингээд өнөөдрийн влог эхэлж өнөөдрийн влогийг мөнхөш үтж байгаа харуултаа өөрийгөө. За одоо танаас нэг юм үзүүлээ. Би нөгөө яриад ирсэн хогийн сам маань бол одоо энд ингээ эцсийн байдлаар дууссан байгаа нь харагдаж байна. За одоо удахгүй ингээ будна. За хотоос харуулаарай. Хотоос харуулж чи. За ээж явуулаарай. За тэгээд ийшээ болохоор эхний ээлжинд эхний ээлжинд бид юу ярьж байгаа юм бэ? Ийшээ болохоор хоолны хогоо хаяа гэд тохирсон байгаа. А энд болохоор нөгөө нэг дахин боловсруулах хог хадгаа зүгээр ингийн хог гэдэг А тэгээ удахгүй энийг одоо ингээ булдан дээрээс нь яг ингээ дээр нь байгаа юмнуудаа бичин тэгээ манай байрныхан энэ хогоо яг гоё юунд нь хаяр уустараа наа чи хоол хоолны хог хаяхаа. Тэгээ ийм гоё нөө хогийн юу гэсэн сөөхөн дарахтаа болон жижүүртэй маш их баярлаа. Маань жижүүр идрэх. Дүүргийн 1-р хорооны цөөхөн ихтэй баярлаа. Ийм гоё зүйл хийж өгсөнд. Жижүүр ана нөө будаад ийм гоё болсон байна одоо энэ ингээд энэ хараа нэрийн бичээгүй байгаа учраас ийшээ ингээд хоолны хойг пластик пластик янз бүрийн юм хаягдсан байна. Одоо нэрийн биччихээр илүү ойлгомжтой болох. Манай байрныхоо одоо юу яагаараа хоолны хогоо өөр гэлгар утанд хийгээд ийшээгээ хаяараа бити пластиктай холиороо гуйж гин. За одоо энэ дээр нэрийн сайхан биччихье. аачлаа. Ингэж наан гэдэг чинь бас аягүй их ажил байдаг юм байна. Энгийн хог, пластик, бөгөөд шил. Доор нь одоо шилээр үе ачна. А тэгээ хоолны хог энд хаяа. За энийг утасны дугаарыг доор нь нэцсэн байгаа. За будаг нь одоо шүршин шүү дээ. гэж ямар томор яасан. Цагаанаар будаагүй хар өнгөөр яасан онцтэй тий. Тий. За тэгээд ингийн хог пластик шил аа тэгээд хоолны огоо ч цаанаа хаяна. Тэгээ бүгд гоё ялгаа хаяа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Бурхантай уулзсан. Манай энэ хогийг хариуцсан хорон дарга байвал яагаад ялгаж хайж болохгүй гэж доор нэгэ шургал байгаль дэш а энэний голын хан нь болохоор ингээд нөгөө юм зузаан биш үү тэгэхээр бид тэр нэг зузаан биш арай нэг их нэр хийчих. Тэгэхээр өрөөгөө орж хармаар байна гэдгсэн. Би бас зөндөө хармаар байгаа олвчиг амар тэгсэн. Төвшөө минь аль дээрээс хойш аа гэрийнхаа тавилга усралтын бүх юмыг дотоод одоо тэр нөгөө нэг зохицуулж байгаа бүх юмудаа гэрүүдийнхаа хүмүүст харуулгүйгээр зөвхөн өөрөө хариуцаад нөгөө хартын дизайнер залуу ногоги ахлах оог гэдэг энэ гурван залуу нийлээд энэ бүхнийг ингээд зохицуулж явж байгаа. Хэр явж байна? Аа бас явж л байгаа юм байна тосрдог улсууд нь түлхүүрээ үлдээгээд орхицсан. Тэгээ тэд нар маань болох бэлэн болсон зүйлээс эхлээл авчраад ухсраал яваад байгаа. Яа ямар их тоостой байна. Сайн шарч үзье. Энэ бүгдийн дараа цэвэрлэгээ гэж нэг айхтар юм байх гэдэг. Йоо шууд алирыг хөтлчих Яг үүндээ би нэг жоохон тоосны аллергитэй. За тэгт. Явцвал нэг иймэрхүү өдөр тэтрийг ирэхээр хамтдаа бичлэг. Одоо цаг 19 цаг болж байна. Манай эд маань бол уухгүй л юмнуудаа бол авсарсаар байна. За ерөнхийдөө бол нэг Одоо энэ бол галт тогооны тавилга маань ер нь яг хэдэн хувьтай гэсэн үг вэ? За нэг 70 80% та ерөнхийдөө орчих гэсэн үг. 80% ерөнхийдөө дотоод заслын ажил бол дуусж байгаа. Аа тэгээ сүүлийн 2 өдөр бол амар ачаалттай ажиллалаа. За манай гард меблийнхэн болов. За тэгээ бусад компаниуд маань чи бичгүй. Бусад компанийнхан маань айгүй сайн ажиллалаа. Дөлгөөнүүд аа тэгээд мөнхөөс бид нар нэгэн ч үзүүлэхгүй байж байгаа. Гинт одоо сөрөх бий болгож орж үзүүлэхээр ингээ бид нар ерөөхдөө бэлдээ та. Тэгээ ерөөхдөө ямар болж байгаа вэ? Тэгээд одоо дээр болохоор манай Happy Flowers-ийнхэн бас цэвэрлэгээ хийж байгаа. Өнөөдөр нөө машин явахгүй байгаа учраас Оогийн маань хамт явж байгаа. За битээр нөө дүнжин гарав дээр ирцэн байна. Тэгээ энэчнээс битээр юу авах гэж байгаа вэ гэхээр хитэн сайхан цэвэрлэгээний бодис авъя. Тэгээ хамгийн гол юм нь болохоор юу юм бэ? Цэвэрлэгээний бодисоо тэд нар өөрсдөө авчирдгүй бид нар өөрсдөө авдаг юм байна. Аа сайн байна байна. За хідэн сайхан цэвэрлэгээний бодис авъя да. За. Жорлонгийн юу? Жорлонгоо цэвэрлэн. А нөгөө эн чи юу лээ? Тийм шүү дээ. Энэ танаа дууссан байгаа юу? Дуусаагүй байгаа. Дуусаагүй байгаа. Тэгвэл энийгээ төр үлдээч тий. Цонх угаах юм байна. Та нэг бакетын бүр нэг толд өнгөлөх. Нэр гоё шүү дээ. Хасарсан өнгөлт. Е базар байна за. <laughs> Хайдын хэдий. Алчуур авч. Хань сайхан дараа дараа л бодоо явчих. Манайх юм тест. Үргэлээд 0 үү? Тий, үргэлээд 0. На хоёр авчиг би тань. За. За баярлалаа байна. Нарагч баярлалаа. Бараг 3 төр шахав юм авлаа. Бараг л дүнжин гарвын цэвэрлэгээний буцыг нүүлгчлээ. Ах юм сүртэй яриад байгаа. Сая анатай нилээ ярьлаа. Тэгээд Аниа бас их чухал чухал мэдээллүүдээ хэлж байна. Баркад бол баркад, шил бол шил, плетикнийх бол плетикнийх. Тэгэхгүй бол нэгийг нөгөөгөр орлуулна гэсэн түүч ойлголт байж болохгүй юм байна. А өнөөдөр орой их чухал. Өнөөдөр орой дөлгөөнөө маань нэгч хараагүй байгаа. Дөлгөөнөөд харуулна, дөлгөөнөөгийн ихснэрт харуулна. Энэ бүгдэд маш сайн бэлдэж байгаа. Тэгээ ганцаараа А оргил маань бол харцсан байгаа тий. Тэгээ оргил маань надад тусалж байгаа маш их баярлж байгаа. Тэгвэл ганцаараа яг үнд амар амжтгүй юм бэ. Одоо жишээ одоо гэрэл мэрэлтэй надаас суухаар би өөрөө байхгүй бол болохгүй. А юм уу маа цоглуулах юм энэ дээр бас өөрөө явахгүй бол болохгүй. Ганцаараа явж байгаа болохоо. Тэгээ оргил маань бас маш их тусалж байгаа. За энд сансрах маань байна. Сансрах юм маань. Ахан нь байна. Хүн биз дээ тий? Аа найз. Аа найз илүү. Найз нь байна. Яахан байна. Яа <laughs> ингэ. Энд манай happy flowers маань бай. За энэ нараа их чинь дээ нөө. За ажиллаа хэмжээ. За за байр үзэх нь ямар вэ? Байр үзэх цаг учраас амар давтаад байж энэ өсөө хүртэл оруулаа шүү дээ. За миний ус гоё. Э, надад ч болдог. Энд дээр ингээд хөтөцсөн дүүрөө. Нүрээ бодож чадаагүй учраас. Ингэсгээл ирч. За аа яа чи амар хаппи байна. Оо хоёлаа бүгөө. Тэгээд одоох нь одоо бол тэр цаатлын өрөө цэвэрхэн болцсон, хүүхдийн өрөө гоё болцсон. Одоо энэ байны өрөө гоё болж байна. Тэгээд одоо бол хамгийн сүүлийн цэвэрлэгээ энэ одоо галтгоо том өрөөр ингээ орох гэж байна. Ерөнхийдөө бол эдэр маань ингээд хомч цэвэрлж явсаар явсаар гад энэ цэг дээр ирдэг юм байна. А тэгээ одоо удахгүй дөлгөөнөө ихчнэр ихчтэйгээ тэр ингээд эргээд ингээ үзэхэд энэ бол бүгд айгүй тодорхой гарнаа. За юу ч гэсэн байны өрөөг ингээ хараад чи. Яа. Одоо ингээд энэ бүх хаач барилгын дараа бас юу бас хийдэг гэсэн тий. Тий. За одоо энэ гэрлүүдээ гоё зохицуулах гал манай сансар ах маань энд үзээлээ. Энэ гэрэл бол яг дэлгөөний сонголтолтой. Ер нь бол За энэ өрөөрөө за энэ өрөөг хамаагүй харуулчихгүй яг цэвэрлээ дуусны дараа харуулъя. Тийм. Яг энүүх нэг өөрийгөө харуулад ярьчих. Тэгээд нөгөө хэд маань орж ирэхээр нь харуулъя гэж бодчих. Яг ингээд өөрөө хідэн хүн ирд юм бэ? Ингээд хідэн хүн хідэн хүн байх хамгийн их хамаатай хамаатай хоёр болох хамгийн их хамаатай том учраас 2-оос 4 өдрийн ч юм уу 8 өдрийн ч юм уу тэгээд баг бас их ажил болдго юм байна. Тэгэхээр одоо энд болоод энэ өрөө ингээд цэвэрлсэн учраас ингээд хаацсан байна. Яа, манай харж ирж байна. Одоо бид нэг хилэн батаа. Ахин юу? Дэйнагийн тархалт. Баярлалаа. За одоо дагнаа. Аавынхаа хийсэн юм аа бэлэн үү? Одоо нөгөө эдийг авчирч үзүүлээ. Оо мөнгөшл ганц үтсчихээ л да гэлтэй хийсэн. Одоо харуулъя. Бид нар яаж баярлах нь? За бүр дөрөөрөө бүр дөрөөрөө. Мөнгөш Тий. Мөнгөш хамгийн дөрөнд үзмээр байгаа өөрөө. Мөш. <laughs> За энэ бол ингээд өнөөдөр манай багийнхан би төгшөө. Одоо тэднийг оруулаад за тэг хамгийн анхны өрөөгөр нь ингээд одоо аялуулъя. Тэгээ хамгийн гол юм нь болохоор одоо ногийн оогийн хоёр маань болохоор одоо энэ нөгөө бүх хийсэн юмаа сайхан танилцуулна давуу тал бүх юмаа. Аа, яа ороо. Зя. За байж байгаарай байж байгаарай. Тэгээ хурдтайгаа шууд орчих орчих тий. Хурдтайгаа орчих. Одоохон гүг одоохон дөө таарчиг байхгүй байгаа учраас тий. За эхлээд та нарт танилцуулъя. За. За. А энэ бол манай гард меблийн одоо манай өнөөдрийн интерьер юм юу бүгдийн интерьер зургийг гаргасан ногийн маань юм байна. Аа ногийн маань бол төлгөөнөө битүүрийн за тэр дундаа бол төлгөөнөөгийн хүслийн одоо бүх зургийг зурсан. Одоо энд болохоор манай Огийн байгаа. Огийн маань болохоор галд меблийн одоо энэ үг ахсан, ахлах одоо энэ угсралтын багийг ахлах огийн байгаа. Огийн маань энэ үг энэ ахтад ахаа манай Doors Тэгэд энийг ингээ ажлыг хийж амар заваард юм байлээ. Тэгээ тэр аимшигтай заавныг бүгдийг гоё цэвэрлэж одоо ингээ цэв цэвэрлэн болгосон. За охтуудаа маш их баярлалаа. Тэг. Тэг за энэ хин байгаа? Манай нараа байгаа. Тийм үү? 낸다 떡이 떡이 아유 за бүгдээ хамгийн анхны өрөөгөөр оръё те за за мөхөши өрөө мөхөши өрөө За мөхөш тий дагнаа юу аа аа Даац дээр шууд очдог. Доор нь даац юм байна зам хороосоо сууж гэсэн мөртлөө ямар нэг даас авсан ч гэсэн тодорхой хэмжээнд үүсэх юм. Аа шаригтай замыг бодох хамаагүй даастай гэсэн үг байхгүй. Энийг аваад зэрвэлсэн ч болно. Хүүхдийн өрөөж болж байгаа аюулгүй. Тийм л айл болохын өрөөнд бариул ашиглахгүй ба. Хүүхдийн үлгдэг ч юм уу тийм. За одоо хамгийн гол юм. Ямар гоё яшгаа. Сайн дишка. Тэгээ бас энэ тус гэрэл дутаад байгаа юм шиг нэг гэр асаа. Аа. Тэгтээ бас үнгийн болохоор юу гээл наадтай болцоо үлгэж бол цаагаараа хэрэглэхгүй байлаа. Болно. А тэгээ энэ бас нэг гоё олон шургууд одоо шургууд ороод юу яа. Одоо гоцсон уцаа чи хичээлээ. Оо энэ аа тийм. Оо энд манай энэ хүн яриад байна. <laughs> Анхаарал хэмжээ. <laughs> Энэ үгнийх нь нөгөө яг тайлбарыг сонсож дараа нь үздэг. Тэгэх юм бол илүү амттай үзэн шүү дээ. За тэгээд энд байна нөгөө хүүхдийн ширээ байна. Тэгээд доолт нөгөө пар оголохлоор юу гэдэг. Тэгээд уртаа паранд хаалттай. Энэ пар энэ ширээнээс шууд ингээ агаарна. Йоо. Тэгээд айлуудах шургуулгуудын нөгөө баримтын үйлчлүүд үлгээд бүгд ямар ч Оо ямар гоё юм бэ дагнаа. Яа дагнаа хатгаад байна. Тийм. Одоо ер нь бол манай дизайнер маань сайн нөгөө хэмжээг авч зураг гаргасан болохоор ерөнхийдөө гайгүй. Өнгөн өстой гоё байна. Нэг өнгөөр одоо чинь битгий хийж өнгөөр хатаа болж шүү дээ. Тийм. Энэ бас амар гадагш. Яг бол хатангад юм аваагүй тийм. Одоо өнгө байхгүй. Тэгээ бүгдийг ингээд харлаа шийдэж өгсөн. За энэ бол гайд мэр лээ да. За баярлалаа. За ингээд гал доогоо. Яа би чинь. Уи зурх. Парилт тэр парилт. Парилт гэж байна. Айхаас одоо ийм зурх гарсан юм бүгд. Ямар гоё асуу те. Энэ маань ноохгүй гуй яа. Аа, надад орох тэр юм аа. Энд дотор ингээ хамгаална. Ямар хичээм байна. Яа. Айгуугаа хийсэн юм тий. Айгуугаа цирк мэн тий. Тий. За тий одоо гэрлүүдэд асаагаад үзсэн тий. Оо яг миний үзсэн гэрлүүд байна. За ингэ. За. За одоо энэ чинээс одоо маань номыг тайлбар. Одоо яг тэр сандлын За өмнө нь тайлбарж байгаа нэг өдөрлөг байдаг тий. Аа. Яг одоо одоо чинь дөрөв гурван өдөр байгаа болохгүй. Гурван гэрэл асаах боломжтой. Тэгэхээр одоо юу гэдэг эхний хэвчэнд ийм нэг хоёулаа хэлчихсэн. Аа. Хоолны номын. Энэгээр хоолны ном тавьчихсан. Аа. Хоолны шил боломжтой бас шинээр боломжтой. Тэр бас энэ материалын үед юу гэдэг нь одоо чинь усан дэсвэртэй, бодсон дэсвэртэй. Энэ материал ямар энэ литерат болохоор дотогтой юм шахмат дээс бат юм багхгүй. Халуун юм уу тавьжтай шүү дээ. Тэгэхэд бол энэ ерөөхдөө дисүртэй байдаг багхгүй. Тэгээд энэ дээр Тэг. Энд бол шилнэ үртэй байгаа. Энд нөгөө одоо ч ногоо одоо ямар ногоо хадгалснаа бас мэдгүй хүн байж болно шүү дээ. Тэгэхээр урдаас харагдаж байна. Тий. Бид нэргээ тэгээ урдаас нь хараад ингээд хэрэглэх боломжтой. Тэгээ цэвэрлэхээр бол мэдээд бас тийм. Цэвэрлэхээр бол ингэж хатаж аваад цэвэрлэх. Тэгээд энд одоо чинь энд авсан дээр бас хоол үлдсэн ч болно. Аа, наач та болчихсон. Йоо, ямар гоё юм бэ? Яа яа. Сургууль гоо юуны холбоогийн брэнд шагуулсан. Тэгээд гэрэлтэй шагуулсан тийм. Аа, нэрээ аа. Тэгээ энэ бас дараалаад ингэ гурван өөр хийж. Нууц үүтэй. Аагийг хийх юм байна. Аагийг. За, манай дизайнер маань өөрөө зурсан болохоор бүх юмаа тайлбарлажлаа. Миний хувьд бол энэ тайлбарлах бодлоо. Магнаа магнаа юу харж байгаа юм бэ? Магнаа магнаа бүр хайцсан байна шүү. Юу давлаа билүү? Ингээд байна. Энэ самтлуудыг оргил дээр явж зүдэлт багхгүй юу? Аа, тийм үү. Гэхдээ гоё юм. Энэ доор нь нөгөө аризатик хийсэн байгаа. Үгүй тийм үү? Тий, яг энд байгаа. За дараагийн өрөөр орох уу? За дараагийн өрөө байны өрөө байгаа. Яа байна өрөө. Үзэгчтэй үзэн. За энэ ч тоол өрийн зал. Тоол өрийн залтай тэмдэг хийх юм. Аа, ингээд ямар нэгэн бодсон юм. Энд чи хүртэл талтай юм шүү дээ. Аваад том хоёр юм шүү дээ. Тийм ингээд угаалсан шүү. Хоёр хэл мэт аюул гоё шийдчих. Өөр хөөрхийн хоёр угаалттай энэ ч амьстай зүгээр юм шүү дээ. Аа, тэгээ хоосон махны харчаа нэг яаж хийдэг юм бол. Энэ болохоор энэ одоо гэрэл хийсэн юм шиг гоё болж байна тийм. Тийм ээ. Наа чи юу их юм? А гэртээ хоолой. Гэртээ хуцаа хар цагаанаар нь ялгаж. Аа. Тэгээд янз бүрийн нууц зам зүй байгаа юм. Юу болгоны төлөвлөс. Ер нь угсрах явцад хамгийн их таалагдсан нь ер нь хамгийн гоё ус өөрөө мэн одоо хамгийн баг сүүл өөрөө юм. Аа за. Иш орол дуу алт. За гэрдээ асаагаа. За цаад гэрлүүлээд арч. За энэ болохоор дахны хурлаа гэдэг нь шүү дээ. Энэ одоо юм. Ярьснараа тэгээд энд болох тийм хөдөлгөө мэдэрч асууж унтардаг гэрэлтэй. Хөдөлгөө маань хөдөлгөө мэдрээ асаа унтарч байна. Энээс гадна нэмэлтээ дахиад гэрэл хийгээд төгсөн байгаа. Воо! Баян тий? Ерөнхийдөө одоо чинь хаах наалтаа гэсэн чинь дотор нь одоо жишээ нь ямар гоцоо байгаа вэ гэдэг юм. Бас энэ өрөөнд одоо чинь гэрэл байсан ч байгаагүй ч энэ гэрлүүдээ ашиглаад Уцаа солиод үүсчих боломжтой. А энэ дотроос толь шийдчих. За энэ нэг болно тий. Ааха. Ингээд аль хийсэн буцаа. Ямар гоё би тий. Тэгээд ерөнхийдөө эрэгтэй эмэгтэйг хоёр талаа ерөнхийд нь хуваацсан. Баруун зүгээр манай тусдаа хэлчихнэ зээлчихэж байгаа тийм. Хүн бас болондоо бас ийм ирдэг юм үлгүй. Тийм ээ. Яа тийм хоёр талаа ерөнхийдөө хөөрхөн юу яасан гэдэг юм. Бон дээрээ жоох. Маш гоё болсон. Энд бол одоо даа бас түнхүү шиг болоод бас цааш хоёр талаа бүгд дараа донгодог байна. Аа тэгвэл амар их нөгөө юмнууд амар их байна. Тэгээд сургуулиуд улуу батаа соддог зам. Би бас ингэж хийх мээр санагдчих. Эхний хоёр зах нь ингээд татах юм шиг байна. Сак болж байна. Орнос шүүгээ. А ёо тийм үү? Тий. О бас шүүгээ. Аа шүүх цаа. Тай талтай. Аа за за за за. жилийн хэлбэр гарсан нормаа. 2 жил хэлсэн. Аян болохоор одоо энэ хавтартай эмхтэй яаж байгаа юм бэ? Солонгос төвшилж байгаа. Гэхдээ хүмүүсээс нэг өнгөө хандив ерөөсө гуугаагүй. Өөрөө намаа зараа зарсан намаар өөрөө хэлж байгаа. Энэ намын талаар бид бэлгэлж байгаа шүү дээ зараа. Энэ маа тэр нам тэгээд таарцаа. Гэрэл хүнтэй таарт хооч дээрээ. Чи чи найз хүндэл нам авсан гэсэн өөртөө нам аваагүй шүү дээ. Бид нэг чам зориулж өгсөн байгаа. А энийг болохоор Тайлбарлаа уурсан юм даа. Одоо тэгэл хүн юу вэ түүгээрээ гэх шиг тий. Номтой юм чинь номороо сайхан. Нөгөө хамгийн үнэтэй биш ном байх. Тэгээ оюуныг хэлж байгаа. Тэр ингээ сайн сууршаа. Одоо нүүд ирээд тэгээд танаа танаа захирлыг ингээ та нарыг гэхдээ нэг сайн хоёроо хоолн урьж байгаа шиг заавар алтлын ясаа. Цэвэрлэгээ дөрүлээ хийсэн бол дөрүл явчих гэсэн шүү. Би үгс өөрөөс нь би гарын хэсэгтийг намайг өвчнө гэж та. Би түр орж явахгүй байсан байхгүй. Би хэлсэн байна. Баярлалаа танай танай болж ирсэн. Хэр баярлж байна яа. Яах дооч мэт. Яг яах дооч шүү дээ. Аа үнэхээр нямбаа юм байна. Үнэхээр гоё яг хийд юм байна. Яг хийснээрээ хийж юм байна. Юу юм яа. Юу юм яа. Тэр мэр метр квадратны яам гэдэг. <laughs> Би одоо шууд хоёрхан манах яах юм. Хойдон гас муст ингээл хийлээ те. Хойдон гас мустай нийлээ нэр те. За тэгээд ямар ч байсан манахыг сонгож үйлчлүүлсэн. Та хоёртаа баярлалаа. Гэр бүлд наад жаргал хүсье. За баярлалаа. Гэхдээ хаахын хамт болно юм. За баярлалаа. Ийм гоё гэрте болсон амар баяртай. Тэгээд Happy Flowers тэгээд гард меблийн мөнх хацгарлахтаа дээрээс нь ноги, дизайнер ноги, ноги бүх хүмүүс одоо яаж талархахаа юм хэрэг мэдэхгүй байна. Тэгээд хамгийн сайн хийж чадах зүйл бол хоол хийж өгөх. <laughs> Маш гоё юм байна. Амар сэтгэл гарсан байна хүмүүс ахлаар ч ажуудалт нь бие бариад тийм байна. <laughs> Яс түрүүд амар баярлж байна. Намаа бүр нэг цэвэрлэхэнд нь оруулаагүй. Тэгээд энэ огсралтын үйл явц юу юу ч тагна мөнгөш бид гараа оруулаагүй бид гуравт стресс болохгүй. Тэгээд э, яг гоё бүх юм гоё болсны дараа гоёор нь үзүүлнэ гэж ингэж төлөвлөсөнд нь бас амар баяртай. Өдөрлөг идэж. Нуугцсан уу? I know way is яг л энэ онгоц юм байна. What are you doing? Ийм гоё. Одоо let's go to let's go to my room.